mm, nini sasa? Yaani mm, kama kasi. Sijaelewa kuona kwamba kama mtu mzuri, si nikoje? Nikoje kwani? Si ndio? Anaona ah, kama unaona aibu hivi. Eh, kama unanitongoza si unaonaje? Eh. Umependeza sana. Bwana, unazidi kunichanganya. Eh? Hivi kichwa ni kama shingapi hapo? Sasa hapo ndo nikuchamba. Unaweza kununua nywele hata mwanamke, hebu niuze vitu vya kunihusu. Ah, Gigi unasemaga unatumiaga pesa ndefu sana kichwani. Ya hela yangu ya nywele ni bei ya kamera inaonishuti interview yenu si kamera yetu milioni kumi <laughs> ungekuwa hapa wewe unachukulia milioni kumi usingeikodisha watu washutie video Diamond akamtoa kwa rafiki yako wa karibu. Unafikiri shilingi ngapi? Milioni mia mbili eh? Unafikiri shilingi ngapi? Kwa unavyohitaji tu mi 10 milioni 5 wewe. Laki tano shuru yote wenyewe kaweza tuongee sana. Ndio Tuambie sasa. Onyesha onyesha tukizipata za mchezo hizo. Mm. Eh. Okay. Sasa tuko hapa kusikiliza album ya Jux. Eh, ukiwa kama msanii umehusika kwa namna moja ama nyingine? Kwenye nini? Kwenye album hiyo ya Jux. Kwani nikihusika ndo nije au unataka kunifuza? Ah, ndo bounce wao. Ah, hamna. Sijahusika na chochote, nimehusika na mavazi yangu na nywele ulioulizia. Okay, sawa sawa. Ah, Jux ni mtu wa namna gani kwa upande wako? Sex, wewe unaona ngala milipsi hiyo. Kanda kunyonya maji, ndio maana ndo alivyozaliwa. Okay. Yaani anavutia tu. Yaani, yaani kaka tu anajikuta tu anakuvutia hapa hata hajakosa. Yaani hajafanya chochote. His African boys is a, is a giant ni mwanaume ambaye msichana wote anawishi kuwa naye okay. na ni msanii mwenye kipaji, alafu pia amewini mioyo ya watoto wa kike kama sisi. Ndio maana tukisikia kuna listening party, simu yake, unajua kapiga moja tu, alafu kapiga Snapchat, unajua yeah. anakwambia amekaa hivi hiyo gig ngame anakuja, <laughs> siongee tena, anakuja okay. so you know Jux ni Juma ni yeye Sasa Gigi, wewe ni mwanamke bana, kwa upande wako umesema wengi sana wanatamani kuwa kwenye mahusiano na Jux, ushatamani wewe na yeye labda yeye? No, Why? No. Mimi rafiki yake. mi rafiki wa Vanessa nilikuwa. Kwa hiyo haiwezi kutokea sijui. Nani haiwezi. Alafu mimi namkubali tu hivyo yani. Mambo mengine ningeataka ningeshafanya muda mrefu. Sishindwi jambo. Namheshimu sana, namheshimu sana. Mm. Namchukulia kama rafiki yangu. Niko naye comfortable sana. Sasa mapenzi ukishaweka kwa msanii mwenzio mnakuwa sasa mnaanza naona aibu, mara nitaanza hivi, nikimwona Juma si na brush. Mimi sina brush, sina kokoto babu, mwana mwana, nikilewa ninapanda juu ya meza, nikimkuta naomba pombe, naomba nauli, naomba hela, yani chocho. Hii sikuogopi, sikujui mimi wewe okay. na yangu eniendee, so mapenzi na wasanii mimi siyawezi nitakosa vitu vingi. Sasa yaani wewe kama juu sasa singewe ngende na Diamond, hapana, siwataki yeah. wana nini Siwataki ni wasanii wenzangu, kwani mimi nina nini? Mbona wao hawajawahi kunitaka? Wao wanachukua nijitongoze, mbona lazima nijitongozeshe? Lakini wapo wasanii nifanikishe, afu niko soba. Wapo wasanii ambao kifanikisha mtu hajalewa, unamkosea, unakosea makampuni ya pombe okay. sana Sawa sawa. Yeah. Wewe ni msanii bana, tunaona kipindi hiki wasanii wanatoa sana album. Hatujasikia Gigi akisema. Zao, zao. Sina mpango, so bro unanichangia nini? Au ah, uza clock season unifanyia album. Ah, Wewe ni msanii lakini una manage. Uza pama hilo. Mbona nalazimisha kila mtu albamu albamu albamu albamu albamu ya picha ninayo mimi ya birthday yangu ya kwa mwaka mmoja inanitosha. Inabidi wajuze mashabiki wanategemea ujio wa albamu. Babu we, utatafuta kuchambwa pa? No album for now, just back to back. Sababu so, mbona haijanilipa hata hela video? Kwa nini nifanye albamu? Ni mang'amng'am baba, njia ya geti baba. Kaa kwa kutulia mjomba. Hela hiyo unaongelea. Sio kama na shoot na Mavi au na maproducer wale umeme wanaweka nini mikojo hela hizo ni investment. So when I'm ready nitaongea nao, nitafanya haba ni nini basi. yani nyimbo ninazo wala sijisikii kustoka pamoja zangu huyu. Mmemaliza? Okay, na swali lingine. Hawezi ah, kuwa na maswali. Aksa, takushukuru bana.